Kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza, mashabiki hao wamesema ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Kagera Sugar unazidi kuweka matumaini hai ya kuendelea kuwa mabingwa. Licha ya mvua kubwa ilionyesha jijini Mwanza kabla ya mchezo, mashabiki wa Yanga wanaona wachezaji wamewapa faraja kwa ushindi huo na kuahidi kuendelea kuiunga mkono. Asilimia mia moja tutashinda. Tulipoteza miaka minne, lakini kuanzia 2021 22 mpaka 23 bingwa ni wa kwetu na lazima tutashinda kwa kishindo. Zingira ya uwanja, mvua iliyokuwa imenyesha, ndio maana mpira ulikuwa sio mzuri sana, lakini kwa kiasi fulani tunashukuru Mungu kwamba tumeweza kupata pointi tatu muhimu. Tunaomba kwa radhi sana mashabiki wetu kwa ushindi mdogo sana, lakini tunaahidi mwingine tutapata ushindi mkubwa. Tatizo lakini kwa ni uwanja, lakini bila hivyo timu imecheza vizuri, nami bado yupo sana. Kwa hiyo tuko vizuri, bado tuko imara, tuna imani na timu yetu. Nao makocha wa timu za Kagera Sugar na Yanga kila mmoja ametoa mtazamo wake kutokana na mchezo huo. Mechi imetokea safari, uwanja kuwa mingi, vitu vingi sana. hapa hata wachezaji lakini hatutaenda sisi il y avait plusieurs paramètres Kwa hiyo usizani game tuliocheza leo tutaenda kucheza tena hivi, inategemea wachezaji uchovu, eh, kuna majeruhi, kuna eh, vitu vingi. Kwa hiyo ndio maana nakwambia mpira sio kama taa, umeshazoea ukutani pale wewe kufika, hata kama umefumba macho eh, taa umewasha huo umewaka. Ah, ni tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi, tunajipanga tena kwa tulikuwa tulikuwa tunakosea hapa, unaona, tulikuwa tunapatia hapa, kwa hiyo tuongeze kitu hichi. Kwa hiyo yote kwa yote, nawapongeza sana wachezaji wangu. wapi? Eh? Mkuu wa idara ya mawasiliano wa timu ya Yanga Ali Kamwe anasema kikosi cha klabu hiyo kinazidi kuimarika zaidi na kuonyesha nia ya kutetea ubingwa. walichukua wao, timu ikawa inafutika Africans, kujaribu kucheza kwa nidhamu, ilianza na yote ni kutengeneza mazingira ya kuwa defense wasije kusababisha mabao. Kwa hiyo tuwapongeze Kagera kwa mchezo mzuri na niwapongeze sana wachezaji wa Africans kwa wajibu ambao wamezungusha kuhakikisha kwa ushindi huo bao moja kwa sifuri dhidi ya Kagera Sugar, Yanga imefikisha alama 23 huku Kagera Sugar ikibakia na alama 11. Wilson Elisha, Star TV, Mwanza.